Shut up, shut up. Assalamualaikum guys inilah suasana pantai baru guys suasana pantai barunya yang begitu indah guys pesona sepanjang pantai dengan ombaknya guys inilah pantai baru namanya suasananya yang begitu indah guys dengan ombaknya dengan suasananya bagus suasana di pantai baru kecamatan kampung air guys dengan suasananya guys inilah pantai barunya